اسمع يا بنات دونك جوسك لا سافا ولا غير مون ولا اي يعطي يعطيكم الصحه <laughs> ويعطينا الصحه Est-ce que vous avez découvert de nouveaux métiers digitales qui sont intéressants euh, Bien sûr, surtout euh, côté معناها كوم présidente في JC مثلا tout ce qui est community manager كيفاش نجيريو ال page نتاعنا كيفاش on augmente le nombre نتاع les followers نتاعنا وكل vraiment يعطيكم الصحه مازال مازال عجبتني بقى عجبني برشا l'événement محلاها ان شاء الله ديما معناها هكا ان شاء الله ديما معناها ناجحين JCI قلعه كبيره والكل معناها مع بعض اوكي ميرسي تحركم دونك jusque-là ça avance l'événement. C'est direct direct direct قولي تو شو شو تعملت اليوم شو شو اليوم احسن حاجه لو اني رجعت تلاقيت باساتذتي نتاع l'ISG. اللي يعني هو سي كريم ولي ما نعرف <laughs> شنو اسمه نسيتو شنو اسمه برب تعرفش هو عرفت برشا حاجات على tout ce qui digital bon اني formation تاعي اللي تري لوان على على حكايه ال marketing mais c'est une occasion باهيه عايشك